Thank you. בחשת, <laughs> חדו אחוש לא, שנה רבה

اینجا خودش هست با شرمه مان با شرمه ها خاصه خب، فینا اوه برو برای ما چی هم خدا هر بینین لپرینین و پاش دفع کم هفته سلام و رزق و اهمیت